P963. Recul terroriste. Voilà. C'est clair Ah, mais il y, a un autre gagnant. <laughs> ouais, ouais, il y en a deux. <laughs> derrière. Tiens, vas-y. <laughs> Ouais, les monégasques, ils sont forts pour respecter leur code chez eux. Hein. Gros blaireau, t'as vu ta gueule Mais prends-moi en photo autant que tu veux Vas-y, tu me fais des vues sur YouTube Oh, c'est bon, ah, c'est malin euh, C'est bon, c'est ah, bon Tu veux qu'on descende, là